Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Достопримечательности Западной Армении. Рай, спрятанный среди гор. Арцах. Юридическая сила соглашений 1994-95 годов. Скоро открытие Тума в Ахлакялаке. Freedom House сослался на уровень демократии в Армении после войны. Военная база Айн-Алясад, используемая войсками США в Ираке, подверглась обстрелу. Около 170 конгрессменов призывают Байдена занять более жесткую позицию по Турции. В 1959 году, 3 марта, в Ереване открылся музей Маштот Самантададара. Интервью с Мари Барсагян Ханджан. Достопримечательности Западной Армении. Рай, спрятанный среди гор. Долина Пулумур, расположенная в провинции Дерсим Западной Армении, в любое время года примечательна своей природной красотой и дикой природой – в эти дни, когда температура воздуха поднялась, снег в одной части долины начал таять, что привело к возрождению водопада Чертан. Вид на водопад Чертан, который падает с высоты около 30 метров, становится еще красивее, когда вокруг него на водопой собираются дикие козы. Кстати, дикие козы в этом регионе находятся под особой охраной. Если у вас есть возможность и хотите насладиться красотой девственной природы, то это место, которое вы ищете. Подписанные Азербайджаном, Республикой Арцах и Арменией соглашение от 12 мая 1994 года и соглашение от 4 февраля 1995 года являются бессрочными и юридически сохраняют свою обязательную силу. Азербайджан, то есть государство правонарушителя этих международных договоров, должен нести ответственность. Следует восстановить статус-кво антебеллум, то есть ситуация, которая существовала до войны. Необходимо восстановить территориальную целостность Республики Арцах. Подписанные Азербайджанской Республикой, Республикой Арцах и Республикой Армении соглашение о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года и соглашение от 4 февраля 1995 года об укреплении режима прекращения огня являются бессрочными соглашениями и юридически сохраняют свою обязательную силу. Эти два важнейших официальных соглашения имеют силу международных договоров. Полная статья доступна на нашем сайте. Скоро открытие ТУМО в Ахалкелаке. На Facebook-странице Центра креативных технологий ТУМО сообщается, что с апреля месяца этого года в Ахалкиалаке откроется филиал Центра ТУМО. Программа ТУМО едет в Джавахете. В результате сотрудничества Союза армянской помощи Грузии и Центра креативных технологий ТУМО юные мальчики и девочки скоро будут иметь возможность обучаться в образовательной программе в 14 сферах. Самообучаться молодежь будет на месте, а для уроков поедут в ТУМО, город Гюмри. А, в ближайшие недели завершатся ремонтные работы помещения и работы по техническому оснащению, и примерно 160 юношей и девушек смогут начать обучение уже в апреле месяце этого года. Будущие тумовцы, увидимся скоро, говорится в сообщении на Facebook-странице. Как сообщили GA News в Союзе армянской помощи Грузии, помещение для ТУМО будет размещено на территории армянского молодежного центра, и на данный момент помещение ремонтируется. Freedom House сослался на уровень демократии в Армении после войны. Организация Freedom House опубликовала доклад «Свобода в мире» 2021 года, согласно которому Армению из 100 имеет 55 баллов и относится к числу частично свободных стран. В прошлом году Армения имела 53 балла. Как сообщает Армен Пресс, в докладе отмечается, что Азербайджан начал войну в Арцахе, вовлекая в нее и авторитарную Турцию, что уменьшило возможность реформ в Армении и посредством применения силы способствовало регрессу демократических норм. По мнению авторов доклада, Карабахская война укрепила авторитарную власть Ильхама Алиева, однако этот конфликт угрожает дестабилизировать позиции правительства Армении. Армения с тех пор, как в 2018 году вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста и граждане проголосовали за реформаторское правительство, в вопросе свобод добилась успеха, говорится в докладе. С 2018 года Армения в авторитарном регионе считалась демократическим бастионом. Военная база Айн-Алясад, используемая войсками США в Ираке, подверглась обстрелу. Военная база Айн-Алясад, расположенная в иракской провинции Анбар и используемая американскими военными, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. По данным канала, 10 ракет упали недалеко от места базирования военных международной коалиции. Другие подробности инцидента выясняются. Около 170 конгрессменов призывают Байдена занять более жесткую позицию по Турции. Более 170 членов Палаты представителей США призвали администрацию президента Джо Байдена на фоне многочисленных сообщений о нарушениях прав человека в этой стране пересмотреть свою позицию по отношению к Турции. Как сообщает Армен Пресс, члены Палаты представителей направили письмо в администрацию Байдена. Пока администрация Байдена формулирует свою внешнюю политику в отношении Турции, мы просим вас обратить внимание на вызывающую тревогу нарушения прав человека, имевшее место при президенте Раджеп Таип Эрдогане. Президент Эрдоган и его партия развития справедливости использовали свои почти 20 лет пребывания у власти, чтобы ослабить судебную систему Турции, назначить политических союзников на ключевые посты военной разведки, подавлять свободу слова и свободную прессу и незаконно заключать в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей национальных меньшинств говорится в письме. Члены Палаты представителей отметили, что с 2016 года более 80 тысяч граждан Турции были заключены в тюрьмы или задержаны, а более полторы тысячи НПО были прикрыты ради подавления политической оппозиции. Центр изучения древних рукописей имени Месропа Маштоца Матенадаран, один из богатейших центров хранения рукописей в мире, был открыт 3 марта 1959 года в Ереване. Здесь находится одно из крупнейших собраний рукописей и средневековых книг в мире – около 23 тысяч рукописей, оберегов, фрагментов и 300 тысяч архивных документов. Это крупнейшее хранилище армянских рукописей. Слово Матенадеран в переводе с армянского означает «хранилище рукописей». Институт Матенадеран был создан на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Ячмятинского монастыря. Начало создания этой коллекции датируется V веком и связано с Месропом Маштоцем создателем армянской письменности. Уже в V веке Лазарь Парпеци сообщает, что при Эчмятинском монастыре существует книгохранилище. Эчмятинский Матанадаран был объявлен государственной собственностью 17 декабря 1929 года. В 1939 году коллекция была перевезена из Эчмятина в Ереван. Современное здание Матанадарана было построено в 1959 году по проекту архитектора Марка Григоряна. В 1984 году был издан первый том общего каталога коллекции Матанедарана. Матанедара в 1997 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Интервью с Мари Барсаян Ханджан. Писатель-публицист Мари Барсаян Ханджан в эфире телеканала «Западная Армения» рассказала о важности сохранения и развития чистого армянского языка. Коснулась и звуковой системы западноармянского языка – она также сослалась на гения философской мысли Давида Анхахта Ширакаци, которые начали писать на основе языка, выработанного веками. В древности государственным языком был древний армянский язык Гарабхар, на котором писалась литература, который был утерян. Он стал письменным и перестал использоваться как разговорный. Затем появились диалекты армянского языка. Гостья также упомянула важность языка в сегодняшних реалиях. К примеру, все чиновники и госработники должны пройти тест на знание армянского языка перед вступлением в должность, независимо от того, армяне они или национальное меньшинство. Видео доступно на нашем YouTube-канале. Далее для вас Акумбансамбль Лачини Манан. Полное видео доступно на официальном сайте Западной Армении или же на нашем канале. Оставайтесь с миром!